Aquí está el drill field. Está en la calle Drill Drive. Está detrás de War Memorial Chapel. Es muy grande y muy verde. Tiene muchas bancas. Se puede relajar aquí. Se puede practicar deportes y estudiar aquí. Aquí está la boutique. Se llama Fringe Benefit. Está en la calle May número 117. Está a la izquierda de Nice Dreams. Se venden los ropas y joyería. Se puede comprarlas. Aquí está un restaurante. Se llama Sharky's. Está en la calle May número 220. Está a la izquierda de la sala y cerca de los está en una esquina. Um, hay un semáforo aquí. Es muy divertido y muy grande. Se venden nachos y ensalada. Se juegan dardos y um, vila americano. Aquí está campo. Se llama Henderson Lawn. Está enfrente de la Lyric. Es verde y muy grande. Se puede jugar con los perros y jugar fútbol americano y relajarse. Aquí está el cine y bolera. Se llama Cinebol. Está en la calle me número 1614. Esta la derecha de El Rodeo y en House es muy divertido y muy grande. Se puede ver películas, um, jugar boliche y jugar en la sala de juegos. Aquí está una pastelería. Se llama Carolis. Está en la calle Main número 1414 está enfrente de Food Es muy pequeño y íntimo. Se puede comprar café y rosquillas. Se puede sentarse afuera para comer y beber.